Ähm, ja, ich bin der Paul, ich bin 20 Jahre alt und ich finde, die Jugendlichen sollen sich engagieren, weil wir schließlich unsere Zukunft gestalten und nicht ältere Menschen, die schon ihre Zukunft nicht gestaltet haben.